Hello，大家好，我是 Emma。大家今天过得好不好啊？我们这次呢要做的题目是十一月工作感情运势，还有你需要的指引讯息。我们有三个选项，这个是第一个，这个是第二个。 这个是第三个。好，我们可以先把眼睛闭起来，做一个深呼吸。好，我们吸气，吐气，慢慢把眼睛打开。从三个选项里面挑一个你最有感应的。 那这是可以复选的，所以你可以去听你有感应的选项，我们都有验证牌哈，可以来做一个确认。如果没有帮上选出来没有关系，我们可以按一个暂停。那我们就来为每个选项来做解读喽。Hello，选择一号的朋友。 好，首先我们先从现况来解读，我们可以把它当做是验证牌，看看自己现在的一个状况有没有相似或者是符合的部分。那我们把抽到的牌卡一次展开。嗯，选择一号的朋友哈，现在可能。 进入到一个还蛮防备，哈，内心还蛮防备的一个状况，想要守护自己、保护自己，或者是说不想要让别人来影响你，你想要自己一个人好好想一想，或者是有些人可能是目前哈比较没有那个余欲去思考别人好对方的状况。 有些人可能在工作上是比较保护自己的利益，好，在感情上面呢，可能很少数的朋友哈，现在在经历，也许是比较，大部分的人来看，可能是比较觉得是有点在挑战啊一些道德底线的事情哈，也许你现在在一个呃三角关系当中。 你没有办法，嗯，真的做到哈。譬如说，完完全全的去顾到对方的想法，你可能会稍微为自己着想一些哈，可能会有这样的一个状况。那后我们也有抽到这个 Eight of Cups 啊，代表可能有部分的朋友，你现在其实有在考虑要不要离开。 好一段累积蛮久的一个关系，或者是说你已经从事蛮久的工作，好，可能是一个公司或者是一个行业，啊，也许你现在有那种想要自己去创业，或者是想要转职，想尝试别的，也许有面对哎公司啊、同事啊、上司的挽留，你现在也是有比较。 稍微哈，会觉得我如果一直被这种情感上束缚的话，也许我就没有办法前往我想要去的地方。虽然挣扎哈，可是你现在有点是想要以自己的想法为优先，希望能够守护自己最核心的一个念头的感觉哈。所以可能有部分的朋友现在准备要离开，或者是刚离开一段关系、一个公司，或者是说一个。 一个专业领域，哈，等等的。然后刚好提到，现在可能比较没有余裕管到别人，然后比较多的是把那个重心、重点摆在自己这部分。那有抽到这个 Page of Cups，现在的心情是比较偏向想要撒娇，比较想要别人来照顾你，或者是想要把一些事情，哈。 交给别人，让别人来帮你做。好，现在可能会有部分的朋友有经历这样的一个感受。其实我觉得哈，整体看起来就是现在稍微有点自顾不暇，然后希望别人来帮你。可是要你去帮别人，或要你去为别人着想，可能对于呃现在哈选择一号的朋友来讲，也许会比较没有办法做到，或者是现在并不想要这样做。那也有少部分的朋友是。 你最近可能认识的对象，好，或者是说同事，你有遇到那种就是比较不是这么成熟，可是他可能有很可爱的一面，好，就是你会觉得，哎，好想去秀秀他，好想去帮他忙，哈，很想去对他好的一个对象。那这个对象可能稍微是比较依赖你，他就是一个比较自己没有办法完完全全站起来，他比较希望可以。 呃，透过别人帮忙，比较有点像是你说情了也可以哈，就他可能会说一些话，然后嗯，有些人可能会装可怜啊，然后让你放不下。啊。可是看现在的能量的状况，是选择一号的朋友可能也没有那么多的余裕去照顾这个人，好，可是身边可能会有出现这样的哎对象，或者是同事，甚至是上司哈，或者是家人，人际关系上面可能会遇到这样的状况。 好，或者是说你自己现在是比较想要去依赖别人，好，可能会有这样的一个心情。好，那你听完以后，你觉得哎，跟自己的状况有符合的话，我们继续往下听。如果你听了觉得哎，跟自己现在的境况好像完全不符合，那可能就建议你可以看别的选项哦。好，那接下来我们来看一下十一月工作感情运势，还有呢你需要的讯息跟指引。好，我们抽到的是。 Ten of Swords, Two of Cups, the Emperor, Five of Swords, Hanged Woman, Temperance. Stayed away. 物事がスムーズに流れる。Fortune. Keep going forward. 私は自分を愛し、自分を認めます。嗯，好，那我们来看一下哈，工作的部分哈，我们抽到这三张哈，我觉得选一号朋友可能会进入到一个你觉得你没有办法。 嗯，该怎么说？去抵抗一些外力，或者是说你可能会遇到一些事情，是你觉得你没有办法掌控，或者是说你会遇到一个，呃，被逼到你必须做出选择的一个状况。也许一进入十一月的时候，并不是那么的，好像哎，轻松，或者是一开始就哎，顺顺利利，好，非常的好像，嗯。 不费吹灰之力，你就一路走得非常顺。也许不是这样的感觉，可是后头事业运是越来越好，真的是到吃甘蔗的感觉哈。因为我们有抽到 The Emperor 哈，The Emperor 的话，它是。 皇帝牌，好，那皇帝牌它代表的是什么？可以看得出来，就是一个非常非常成功的一个状况。可是这个皇帝牌呢，它必须你还是得用你自己的努力，或者说你的野心，好，你要先有野心、有企图心，然后一关一关去跨越，一步一步的去累积属于你的王国，哈，就它的成功不是一蹴即成的，它是必须要很像是过关卡的感觉。可是它是可以获得最终的一个成果，而且。 我们抽到这个宇宙讯息的部分，哈，就神谕卡的部分。那这个的话是托特塔罗牌啦，它也是塔罗牌的一种。我们抽到的是命运之轮，哈。然后这边又抽到，呃，所有的事情都会呃进行的很顺利，哈。所以就是代表哈，在事业或感情上可能都是一样的感觉，就是也许我们一开始开头会稍微有一点点工作上的话，是有那种让你走到一个你会觉得有点。 嗯，被压得喘不过气，有些人会遇到非常多的考验，你必须在短时间做出很多的决定，或者是说短时间你要啊做很多的工作，哈，工作量很多，会让你有一种你好像被压垮、你受不了的一个状态。可是后面我们抽到这个 Twelve Cups 啊，Twelve Cups，你可以看它就是两个人好像哎同心协力。 好，其他代表的是在工作上的话，你可以把它想的是说，你在工作上面可能会有很棒的伙伴出现，好跟你同心协力的，或者是说在工作的职场上面、人际关系上面是非常的好。 好，你会得到很多人的帮助，跟大家相处起来其实是很舒服。再加上后面哈，我们刚刚说抽到的 The Emperor，其实都是非常的好的。就是说，你打造自己的王国，在这条路上会有伙伴，会有同伴，或者是说，在这个路上你遇到一些扛不住的时候哈，很累的时候哈，就心很累的时候哈，是有人可以诉说，是有人可以帮助你。 嗯，所以就说这一场战役也许不轻松，可是你会获得成功以外，你也可以在人际上面获得帮助。所以我觉得，其实也许有些朋友会觉得，哎，Ten of Swords 看起来好像是有一种蛮可怕的，好像哎很累呀，然后好像倒在那边已经呃被压垮的感觉。可是后面的牌卡跟神谕卡综合起来看，其实我觉得。 是有一种，嗯，你需要经历过这个关卡，你才可以看到你自己到底有多少的能力。你也可以因为这个成功跨越而对自己充满更多的自信心，有这样的感觉。在感情上面，我觉得也是有看到哈，那种也许会有一些人会遇到争吵，嗯，这个争吵的感觉比较偏向是价值观。 啊，或者在面对感情经营这一块，哈，就是也许你的这个对象，好遇到这个对象，他跟你是比较，嗯，你会觉得好像是不同世界的人，你会觉得好像有点难沟通。你想要表达的是在你的世界里面是这么容易懂的事情，为什么到他那边好像就换成别的语言一样，完全他听不懂你想表达什么？所以可能会有一些朋友，哈，选择一号朋友在进入十一月的时候。 会跟你的另一半、伴侣或者是呃交往的对象，会有口角上面的一些争执。你会觉得好像我得换一个完完全全不同的脑袋， <laughs> 就是你你要把你的价值观推翻掉，好像才能够理解对方的心情。好，所以就是有一种进行这种互相靠近啊。 互相理解呀，就是这个过程哈，互相拉近的这个过程，互相磨合的这个过程，会让选成一号的朋友们觉得有点辛苦。可是十一月的重点可能就是在这个地方，就是说我们可能要认清，我们跟对方可能是完完全全想法不是这么相近的人。所以在这样的一个状况下，你在表达自己感受的时候，传达自己感受的时候，可能要稍微想一想。 就说，也许以前的你，好，比如说谈恋爱，你可能有点小小的讲反话。以前的伴侣可能他听得懂你这个话语里面暗藏着是什么样的心情，所以对方可能可以给你你想要的。例如说，你在不开心的时候，你希望对方来秀秀你的时候，你可能会讲：哼，我不理你了，哼，你最讨厌了。 好，例如你讲这些话的时候，可能以前的伴侣他就会 catch 到你的意思，给你你想要的安慰啊。好，可是进入十一月，好像会遇到那种，你会觉得这个方式好像不管用了，好像你用你以前的方式去沟通的时候，对方可能完完全就是待在那边，或者是觉得，哎，你干嘛这样子？你为什么要用这种态度？你到底想要做什么？ 你到底生什么气？可能就会遇到那种你必须要调整你的做法，你必须要改变你说话的方式。也许说话的时候要直接一些，呃，直接不是说讲话要伤人，而是说你在表达你心情的时候，可能稍微要把自己的面子放下。你可能会觉得以前的我可能用暗示的方式或讲反话的方式就可以，可现在你必须要很。 率直的说出自己的渴求，率直的说出自己的需要。那有些选择一行的朋友们可能会觉得，这样好像我去讨来的哈，我要他疼我，我要他嗯安慰我，我要他多关心我，好像是我去讨来的。好，要我直接这样子说出来很害羞，哈，可能你会有点抵抗。可是也许进入十一月，呃，是在嗯跟对象相处上面，或者是呃你的想法上面。 可能是需要做一些调整，需要多去站在对方的立场去想，就他的脑袋可能就这么的直来直往，比较没有办法那么快速的 catch 到你暗喻的事情，好，你想要暗示他的事情，所以十一月可能就是要做这个调整，然后你要让对方了解你的一些特质，好，以前可能很顺的，进入十一月呢，可能是要深入的去做沟通的这个状况。 就很像哈，这个 temperance，你看很像这个人的轮廓都看不太清楚，好像必须要这个拼图啊拼凑成一个他的全貌的感觉，所以就是说彼此可能还没有办法真正的理解彼此真正的模样，所以丢出太多烟雾弹的时候，就是说你的。 真正的想法你没有表达出去，绕一个方式去暗示他，对方可能摸不着这个轮廓到底是怎么样。那相对的，可能你对他也有这样的感受。所以在十一月的时候，比较是需要互相的把真正的自己一点一滴的拿出去给对方看，少一些就是比较需要高技巧解读的沟通方式，会对选择一号的朋友们来讲。 蛮有帮助的。换句话说，就是也许你需要站在别人的立场上面去想一下。当然啦，选一号的朋友可能会觉得，嗯，这样子自己好像有一点点牺牲啊，好像有点要让对方，哈，会觉得为什么我要这么辛苦？可是其实这一切是为了你自己的成长。如果你可以跟一个跟你想法有点南辕北辙，然后可能一个急一个慢，哈，等等，就是有一些。 对立的特质的人相处，你都可以靠转换你的相处模式来跟对方呃更靠近、更贴近的话，你不觉得在感情啊，或者说跟人相处上，不觉得这个能力是非常的提升吗？所以我觉得十一月对于选择一号的朋友们来讲啊，其实是一个蛮需要调整、需要经营，可是呢，这可以换来你对你自己的一个很深的肯定，而且我觉得你做了这个调。 以后未来的在感情工作上面呢，都是帮助你很顺利的一个，就是你必须先过的一个小小的关卡。你看，我们抽到这个 fortune 哈，命运之轮，命运之轮它代表的是，哎，这个好运要来了，或者是说该发生的事情，它现在就是已经到来了，你要去迎接，好，你要去迎战，好，要去面对，不要逃避的一个状况。可是。 旁边抽到这个，所有的事情都会进行的非常顺利，好，所以我觉得他是往一个非常非常好的状态前进，而且也抽到这 keep going forward，就是要你继续往前。所以你看，宇宙讯息其实都是非常的，我觉得一致，哈，都是想要告诉选择一号的朋友，其实面对未来，不论是工作或者是感情，你可能觉得你无能为力，或者是你觉得。 很棘手，可是你看我们的选择的这张牌卡哈，你看，the key，这个钥匙在哪边？钥匙是挂在自己的脖子上面，可是这个女生她的，呃，眼神是看别的地方。 好，他也没有看着他抱的这只鹿，好，他是看着远方。可是其实钥匙是挂在他的胸口上面的，所以你是有这个能力，你也有这个技巧，你也懂得该怎么把这个锁打开。十月要做的是，你要察觉钥匙是在你身上的，所以你是可以去做调整，你是可以跨越，你不要小看自己，你是有这个能力的。 然后我们这边关键字又抽到 moving forward 哈，又是要你往前。你看 keep going forward 都是要你一直往前，所以我觉得这个代表十一月其实会是一个很关键的月份。只要你这个月份一关一关的过，不逃避，然后去好好的运用你的知识，运用你的 EQ 等等的细致的去对应你的工作上面或者是感情上面的话，命运之轮、幸运之轮哈。 就是为你而转的感觉，所以是非常的好，嗯。然后我们这边有抽到这个微夏哈，它其实就是有点就是虚张声势的感觉哈。你可能会害怕别人太靠近你或看到你脆弱的地方，以往你可能选择的方式都是比较不表现出真正的内心想法。我感应到特别会是这种。 感情上面的连接可能稍微强一些哈，可能在工作上面你也有这样的倾向哈，就是比较不想要让人家看到你脆弱的一面，可是，在感情上面连接，因为连接到这一张哈，就是我爱我自己，我认同我自己，然后这个又是比较是，你知道。 呃，虚张声势想要保护自己，然后又出现这个 fight of sorts，所以我觉得可能在感情上面特别有这样的感应，就是说，也许选择一号朋友，就是你可能会一直觉得内心深处了哈，你不是这么有信心，不是这么自信，所以你可能一直以来会希望从对方对你的疼爱、对你的示好、对你的关心来判断。 你的价值，好，或者是你在感情里面，你现在是不是安全的？可是十一月份，哈，嗯，宇宙想要告诉你，也许这个想法，你必须要去慢慢去做调整。你需要做的是，好好的去爱自己，嗯。它后面写的是说，哈，我会正确的、好好的去评价。 我自己所做的事情，现在这样的我就是很 OK 的，完全没问题的。我要为了我自己说出我内心真正想要说的话，我会去要求我真正想要的东西，我会去主张我自己想要的权利。其实都是要你为你自己而说话。所以在感情上面，我觉得特别有感应的。不过你也可以运用在工作上面哈，就是说。 你必须要直接的去传达你想要的东西，不要绕远路。就是我感应到的，就是有那种，呃，建议选择一号的朋友们不要绕远路。你想要的东西，你可以直接的去表达，而不要用暗示或者是说反话的方式去沟通。这样的方式其实只是会让对方更困惑，然后更不了解你。 或者是做出一些让你受伤的反应，然后因为你现在的状况也许还没有那么有自信，所以当对方没有给你你想要的，或者对方没有接收到你的讯息，反而说了一些让你更受伤的事情，你没有得到你想要的，还被好像指责了，这样只是会让你更受伤、更没自信，恶性循环。好，所以你需要做的是，你。 好好的肯定自己，真正的你现在的你就是 OK 的状态了。你要为了你自己说出你想要的东西，主张你想要的权利。好，不要太害怕，不要太防备。好，因为刚刚抽到那个验证牌的时候也是有说到嘛。好，选择一号朋友现在有点进入到一个防备、守备的一个状态。哈，然后可能都想要好好的顾自己。 好，因为你现在没有那个余欲，那为什么没有那个余欲呢？我觉得也许是你现在对于很多事情是比较没有信心的。可是我们看到的这个十一月的运势期都是非常的好，也许不是说哎，进入十一月好运都全部来，我什么努力都不用做，不是这样的感觉，可是是那种只要你愿意去面对，你去。 看你自己真正内心的一些问题，或者是说你去做一些调整，你去找出你真正想要做的好，你去主张你真的想要的。以后在工作上，我觉得是会有好的伙伴，或者是同事之间会给你支持，你会获得你的成功。感情的话，你能够换个角度、换个方式去做的话，你能够跟对方更加的融合。 你能够看到彼此真正的轮廓，两个人感情的轮廓，或者是对方的轮廓，你能够更理解你们两个的关系要如何稳扎稳打的去建构。所以我觉得都是非常的好，而且命运之轮跟这个 Onsen 温泉都是讲事情都会走得非常非常的顺利，你眼前的路会越来越清楚，你就只要往前走就可以。好。 的确，这个路是蛮长的哈，就是不是那种马上就可以见到成效。可是相对来说，这个事业或这个感情，它就是可以长长久久经营的一段关系或者是一个事业。嗯，我感应到是这样。有点是你可以遇到一个，或者是说你现在的关系，或者说你。 现在要做这个事业，你这个工作会是越走越顺的感觉，所以我觉得是非常的棒哦。然后特别要呃提醒哈，选择一号朋友，你也要稍微了解到爱自己这件事情是对你来讲是很重要的。你要学会肯定自己，嗯，认同自己，你要做你自己的拉拉队，你要完完全全的去接受自己，肯定自己。 拥抱自己这件事情对选择一号的朋友们非常重要哦。一旦你真正的接受自己、肯定自己、爱自己的时候，你就不会这么的防备了，你就不会这么的没有办法率直的传达你想要的。好，我感应到的是选择一号朋友哈，至今可能会常常绕远路或说反话。 然后最后吃亏的还是自己，哈，就是没有得到自己想要得到的温暖，哈，反而被人家泼了冷水的感觉。所以就是先改变这样的一个负面的一个循环，哈，我们可以切断，哈，学会好好的爱自己，你要肯定自己，以后事情其实是会非常非常的顺，因为你会多很多余裕，让自己的心更宽，你也会更舒服。十一月的整体运势，我觉得是很棒的。 嗯，是一个越来越理解自己，越来越懂得怎么跟外面的人相处，在事业上获得成功，在感情上跟对方可以更加的融合，所以是非常棒的，非常祝福选择一号的朋友们。好，那以上就是我为选择一号的朋友们做的解读。如果你喜欢我的解读，欢迎订阅我的频道，按赞、分享、留言、开启小铃铛。我们下次再见，拜拜。 Hello，选择二号的朋友们，那我们先来，嗯，解读现况的部分。好，那我们就是把它当做是验证牌，看跟自己的现况哈有没有符合或相似的地方。好，我们把抽到的牌卡一次展开哦。 嗯，选择二号的朋友们，最近最近心情是不是有点蛮低落的？嗯，首先我们抽到哈 Three of Swords 的逆位，然后呢，还有 Nine of Wands 的逆位。 还有 The Tower 逆位，哎，这三张牌哈，都是让我们觉得比较嗯，可能充满了伤心，好，充满了无能为力，充满了防备，充满了你觉得有一些不好的事情要发生，好，或者有些人是已经发生了哈，有点。 抵抗不了那种命运给你的一些考验的感觉，哈。也许有一些选择二号的朋友会觉得，哎，我我最近真的运气不是很好，哈，有点诸事不顺的感觉，哈。那有些朋友遇到非常让你挫败、让你伤心、哈，让你无能为力。 嗯，甚至有些朋友可能遇到分手啊，或者是说离开了公司啊，好等等的。那有些朋友是嗯，接纳了这样的结果，好，或者是接受了这样的一个状况。你现在是一个想要变身、想要转变、想要变得更好的一个，你有涌出这样的一个心情，的确有发生一些。 很不好的事情，有一些让你很痛苦的事情，有些朋友甚至是有那种曾经一蹶不振哈，或者是你现在还在一蹶不振之中哈。那可是因为我们有抽到这张牌卡，它是一个变身的，你可以看，它是牛，然后变到鸟，鸟变成兔子，可兔子头上又有鹿角哈，然后转过来变回牛，牛的。 下半身又是尾巴，哈鱼，哈，代表说，其实是一个想要转变、想要转换、想要跟过去不一样。我想要切断过去这种，你要说，嗯，不好的运气或者是不好的关系，好可能会有啊这种心情，好还蛮强烈的，就是你也许是不开心、不舒服。 然后有点一蹶不振，可是现在有那种一蹶不振，我已经要让它过去了。我想要迎接更好的人生，我想要迎接更幸福的生活。我不要让我自己真的就这样子，呃，没有精神的活下去，或者说这种灰暗的生活，我不想要再过了。好，可能有这样的一个状况。 就是感应到，其实选择二号朋友，也许有些人之前有经历，或乎现在在经历，真的不是很开心的事情，真的是蛮伤心的事情，真的是已经伤痕累累的状况。好，有这样的一个感应，三张塔罗牌都是这种比较所谓的负面呐。哈，就是瞬间我们会觉得不是很好的牌卡，可是你是正面的。 你的内心的那个想要变好的火种、火苗已经开始在燃烧了。好，那如果你听了觉得跟自己现在的状况蛮符合的，我们可以继续往下听。如果觉得哎完全不符合，那这个选项可能就不是要给你的讯息，建议你可以看别的选项哦。好，那接下来我们来看好十一月工作、感情运势，还有你需要的讯息跟指引。好，我们把抽到的牌卡一次展开。 好，我们抽到的是 Four of Cups，这个 Dot of Cups 它、啊、就是 Page of Cups，Page、啊、of Pentacles，Temperance，The Fool，The Sun，嗯，Get the the the Get big picture. Happiness. やせがま。私は過去を手放してみんなを許します。那我们来看一下哈，嗯，我觉得哈，嗯，选择好朋友，哎，这里是工作，这个是感情哈，下面的话是宇宙讯息的部分哈。选二号朋友啊，有那种新开始的能量，还蛮强大的。 在工作上面呢，我觉得哈，也许哈一种一成不变啊，很像死水的那种状况，之前哈可能一直在影响着你，就你会有点好像不是这么的有干劲。之前好，或者说进入十一月的一开始，可是这个状况会改变。 我们后面抽到的是 Page of Cups 跟 Page of Pentacles 啊，其实他们都是一个，呃，我们叫人物牌的话是 Page，然后是 Knight，然后 Queen，然后 King。那 Page 的话就是在刚起步的哈，所以我觉得我感应到，可能有一些朋友们会去学习一些新的能力、新的专业知识，或者是说有些人可能是进入到新的公司。 或者是说，你进入到一个这个领域，你并不是这么熟悉。你现在要开始好好的去，一步一脚印的去累积你这方面的专业，或者是说，你有一些梦想，好，你想要去实践。你现在为了这些梦想，你要去累积这些实力、能力、好专业。 或者是金钱累积部分等等的，就是有那种开始盖地基、开始打基础，为了你呃更理想的生活哈，可能可能跟钱有关的一些规划哈，你对自己的人生的这个金钱的规划等等的，为了达到这样的一个目标，十一月你是要拼命的，可能吸收新的知识，或者是说很认真的去累积。好，你也是有那种。 感觉就是从之前的那种死水一潭，进入到一个我现在干劲十足，我现在想要做的事情很多，然后呢，也会很多人帮你。 你会遇到那种愿意来疼你啊、提拔你的那种前辈啊、长官呐、朋友啊，哈。那为什么我会觉得一定会有人帮你呢？因为我们旁边有抽到这个 Page of Pentacles。那 Page of Pentacles 它代表什么？它是一个非常认真、稳扎稳打的那种个性的人，所以在这么努力。 这么拼命，这么想要累积，这么有求知欲的一个状态下，我觉得旁边的人看到你，一定都是会非常想要帮助你的。那如果你现在的状况是你的社经地位已经比较高了，譬如说你已经是管理阶层了，哈，当然有可能你还有遇到嘛，一山还有一山高嘛，你可能还是会遇到别人可以帮助你，好带领你，好告诉你要怎么做，也有可能会出现那种。 晚辈下属是非常愿意帮助你，好，他虽然可能需要你给他一些诶情感的一些帮助鼓励，可是当你需要帮忙的时候，他还是会为你挺身而出，好的这样的感觉，嗯，那在感情的部分呢，其实我觉得哈，选择二号朋友哈，如果你之前曾经遇过一些比较令你伤心啊，或者是一段感情的结束啊。 嗯，我觉得进入十一月哈，我觉得能量超级爆棚，好，因为我们抽到这三张都是大牌，好，有 The Sun、The f u r l Temperance 啊，Temperance 的话是一种融合，我觉得哈，你进入十一月，你谈感情真的是有一种舒服的感觉，你会觉得跟对方相处是一种好像不需要这么多的拉扯，这么多的。 嗯，战争这么多的 fight，好去争取，好或者是说，好像互相要靠近是很辛苦的事情，比较不是这种感觉，感觉就是会非常的顺，而且我觉得有一些朋友会放胆去爱，好就是会进入一个新的关系、新的感情，好踏上一个未知的旅程，会让选择二号朋友有那种就是哇酷哇酷 d o k i d o k i 就是非常的兴奋。 啊，好刺激我不知道接下来我要迎接什么样有趣的事情的那样的感觉。然后的上的话，就是一看就知道有没有能量爆棚，这个希充满了希望，然后也有成功、幸福、欢笑，哈，就是有那种一切都是很开心、很美好的一张牌。 所以我觉得，呃，不论你现在的状况是什么，哈，如果你现在的状况是你已经有伴侣的状况，我觉得就是一种你会换一种新的相处模式，或者是你不会再这么的坚持太多事情，你会放任自己往前走，你不再会去困惑自己，或者是拉住自己、束缚自己了，你就会觉得，OK，我们就看时间告诉我们是什么样的一个状态。 我们就这样子走下去吧，我们不要太害怕，也不要太担心了，我们就往前走吧。好，事情会顺顺的往前走的那种感觉。然后，或者是说，你们两个之前可能有一些个性对立的部分，在十一月也会进入到比较融合的状况，因为 Temperance 它基本上就是混合两种东西哈，所以这种交融感是还蛮高的。 就比较不会很像水跟油，好没办法融合在一起的感觉，就不会是这样的感受，嗯。然后呢，你看神谕卡部分啊，这也不是神谕卡，这个是托特塔罗牌哈。我们抽到的是 Nine of Cups 啊，Nine of Cups。我们讲呃维特牌的时候，就是呃 Wish Card，想要什么有什么，所以它这个下面写的 Happiness 是幸福哈，充满了幸福，充满了快乐。我觉得就是跟这个太阳的感觉非常的。 像哈，所以我觉得进入十一月啊，嗯，我觉得然后这也是黄色底，就是会觉得是一种对于选择二号的朋友们来说，是累积你的经验值，提升你的经验值。我觉得这个是。 呃，对于事业这方面，我非常有感应哈。我们刚刚有提到哈，p a g e 他是随从哈或侍从，他还在累积，在打地基。然后这个又抽到说，现在是你在累积你的经验值的时候好，那感情我觉得也是有那种感应连接，为什么呢？因为的佛，的佛它是什么？你可以看它。迈开他的步伐往前走，有那种义无反顾，我不再回头看，我就是往前走。 然后呢？很巧的是，你看我们这个选择的牌卡，好选项的牌卡，这个什么？他说，trust the journey，好，你相信你的旅途，好，你也可以说我相信我的灵魂蓝图，我就顺顺的往前走。你看这个女生她也是走的，非常的没有犹豫，没有担心，她就是跟着她的森林的动物朋友们往前走。这个女生是不是也是？好，就是。 你就勇敢的这个十一月，就是勇敢的往前走，迈向你想要去的方向，你想要去的旅程，你就是勇敢的踏上去往前走，让你累积更多的你的经验值，然后不要太拘泥一些小事情。我相信你也不会，因为看起来运势就是你就是会一直往前走，大胆哦，然后迈开你的步伐。那这个地方又告诉你，哈，你看事情的时候。 要达观一些，不要太细的去看。这个人他是坐着，嗯，热气球，好俯瞰这个城堡，好。所以不论是工作或感情，你可以更能像是俯瞰、鸟瞰这个你想要去的地方，你就比较不会迷路，你不觉得吗？就是说。 就像导航一样，你地图你是从上面往下看的时候，你就会很清楚知道自己要往哪里走。那就算这边会堵车，好，呃，那个导航可能会出现红线啊，这边在塞车，这边事故，可是你很明确知道你要去的地方在哪里。 你知道那个方向在哪里？也许这个关卡你必须要哎累积一些经验值。你现在是要学习的时候，你现在是要去呃互相融合的时候。可是这些都是过程，目的地你已经看到了。所以只要你知道了你的目的地，你就不会这么心慌，对吗？你就会很放松，因为你知道我就是会到达那个地方，我只是需要点时间而已。好，然后呢，你会获得你的幸福。 你的成功，你想要的，好。然后我们有抽到这一张，好他说：“哈，我会把我过去的东西啊，不管是过去的伤啊，过去的一些不好的事情，我都会放手，我都会放掉。我会选择原谅所有的事情，好。其实我觉得原谅，不论是过去的一些人、事物等等的，其实也是原谅你自己，放过你自己，哈，不觉得吗？” 他说：“哈，我将会从过去那些陈旧的伤解脱。如此一来，好，除了我，还有周遭的人都能够踏出新的一步。那踏出这新的一步可以干嘛呢？是可以去体验更新、更闪耀的这种体验。就是你可以去过，不再是乌云密布，不再是看不到天空，很像走在灰暗的路上面。” 那种过去，我们已经不会再重复。我们将走向的是去体验的，都是让你充满了兴奋，让你充满了雀跃。你需要去体验都是这些东西了。可是，首先你要先从过去的老旧、陈旧的伤解脱。你要先放手，因为感应到的是，也许你现在痛苦，或者是不是这么的顺，你觉得你还。 看不清楚前面，或者是你看不到阳光，你看不到蓝天。其实很多时候，并不是真的是乌云遮住那个蓝天，而是你拿你的手遮住了你的眼。好，我有这样的感觉。也许不放手的人是你，因为你没有察觉到，是你抓着那个东西不放，你以为是那个东西在缠绕你、束缚你。 不让你往前走，可是其实是你自己抓着过去，没有把它放掉。你只要把过去的这些事情，一直困扰着你的，一直让你伤心的事情，你选择放开，把你的手张开，你就能够迎接很多新的东西、好的东西、幸福来到你的手里，你就可以掌握更多你更想要的东西。我们这边有抽到哈亚塞伽玛哈，就是。 选择二号朋友，可能有些人一直以来都是比较忍耐压抑，好比较有点小媳妇，或者是说有点认人，就是让别人可能伤害你，或者是别人伤害你的时候，你没有办法为了自己挺身而战，哈。也许你的个性是比较希望以和为贵，你可能认为你一个人退让，你一个人忍耐。 后面就可以好了，大家就可以好了。可是其实你的忍耐，并没有成就所谓大家都好。嗯，我觉得看到旁边这张神谕卡，我会觉得，也许你被过往的这些陈旧的伤口束缚住，这件事其实不止影响你，也许也有影响你现在身边的对象，或者是周遭的人。 好，这也许是给部分选择二号的朋友们的讯息啦。好，就是说，如果你是的确很容易抓住过去的事情，哈，不自觉哈，抓住过去的事情来惩罚自己、责备自己、怪自己、束缚自己、批评自己的话，你需要放掉。你放掉了，你跟你周遭的人或你的对象，才能够真正的。 快乐起来，开心起来，好。十一月，我觉得会是一个迎接新的开始，呃，勇敢踏上自己想要走的旅程的时间点。然后，我觉得这条路也会走得非常好，而且十一月也是累积你的经验值，所以你可以多去尝试，多去体验，多去累积，不要太设限。很多事情都是过程，只要目的地你很明确，这一路上的。 需要累积，这一路上需要学习，这一路上需要磨合，需要融合，这些过程你都会觉得没有关系，因为我已经知道我的目的地在哪里啦。这些路段我一定得走过啊，也是因为有这些路段才能够延续我的路走到我想要去的目的地，对吗？嗯，所以是非常好的。要相信你的灵魂蓝图，这一切都是你设计的，你可以顺顺的走过去。 你不要害怕，不要回头看，把过去的伤、过去的痛放下来，用全新的自己，好，或用全新的心态往前走。嗯，非常的棒，哈。的 sun，太阳，好，happiness，很棒。十一月非常的好。 号很祝福选择二号的朋友。好，那以上呢就是为选择二号的朋友们做的解读。如果你喜欢我的解读，欢迎订阅我的频道，按赞、分享、留言，开启小铃铛。我们下次再见，拜拜。Hello，选择三号的朋友，好，我们先从现况来解读。好，我们可以把它当做是验证牌。 看跟自己的现况有没有相似或者是一样的部分。好，把抽到的牌卡一次展开，看到的感觉可能稍微有呃两种哈，比较不一样的感觉。有一种的话是。 有些选择三号的朋友哈，你可能对于一件事情准备了很久，可是却没有办法找到一个好的 timing、好的时机去展现、去表现。呃，有些人会感觉到说，好像是你的能量没有办法真正的执行出来，或者是说觉得你想进行的那件事情。 停滞下来，让你没有办法出手，哈，你想要表现却苦无机会的感觉。那有另外一部分的人的感觉是，你现在觉得你在酝酿期，你觉得你现在是朝着自己的一个目标，你想要达成的一件事情，现在在一点一滴、一点一滴慢慢在呃累积的阶段，你可能还没有到想要出手的一个状况。 你现在还在准备时期的感觉，有些人可能是很希望被别人看见，很希望嗯被人注目。那有另外一部分的人是希望不要被别人看到，你希望最好没有人能够察觉。好，所以其实就是有比较呃极端的感觉。好，就是可能有一部分的人是希望自己一直以来的努力是被看到的，然后。 或者是希望身边的家人、朋友啊、另一半啊、同事啊，能够守护自己，哈，就是也许不一定要给自己很实质的力量，可是要看着你，给你鼓励，好。那另一方面的人可能是觉得，希望能够不要这么的被好像盯着，好，可能被上司盯着，呃，被家人盯着，啊，被同事盯着。 我的一举一动都被监视的，好不喜欢这样的感觉，好，所以是比较两极化。然后有抽到这个 Ten of Cups 的逆位，哈，代表选择三号的朋友在人际关系最近可能你会觉得有点辛苦，也许跟家人，哈，自己的家人、自己的爸爸妈妈、兄弟姐妹，可能有出现那种容易争执啊，或者是容易出现你觉得对方不懂你，好，你想要的不是这些。 可他们就是一直一直去挑战你那一块哈，让你很不舒服。有些人在公司的人际关系上面哈，可能跟同事之间有一些比较尖锐的，呃，针锋相对啊，或者是说听到一些自己好像被人家说坏话呀，啊，或者是说哎，上司还是同事有点在背后好像啊弄你一下这样子，可能会有遇到这种人际关系上面让你比较心累的部分。 那当然，也许你会因为这些东西被影响你的情绪，可是也有感应到一部分的朋友，可能是有种你就像这个猫头鹰一样，它站在最顶端，然后再俯瞰这个世界，就好像有一点点那种很客观、很理智在看这些事情的发生。嗯，所以呢，选三的朋友感应到是，有些人可能在人际关系呀、发生这些有的没的啊，让你觉得有时候可能会让你觉得还蛮好笑的。 呃，就是那种哭笑不得的好笑，就是为什么一定要这样子呢？好，为什么一定要搞这些小动作呢？或者是为什么一定要大家都只顾自己的利益呢？好，很多事情你会觉得你看的还蛮清楚的，好，很多事情你都觉得大概是这个样子，可是。 为什么大家都看不到那些？一定要去挑一些大家都吃力不讨好，好就只是在损耗彼此的精力，却没有办法让事情有效率的进行。好，就你可能会有一种觉得自己跟那些人有点格格不入的感觉。可是你说你是不是可以完全不受这些人际关系的影响？看样子好像也不是，哈，就多少你还是会被影响，只是好像有一个很理智的你，哈，被抽离起来，好看着这一。 这一些人，大家在嗯，就是情感上面的纠结呀，利益上面的纠结啊，你会觉得真的其实没必要这样。可是为什么他们都这样？然后我也得好像跟着他们一起淌这个浑水的感觉，哈，所以可能有这样的一个情形。 OK，那如果你听了你觉得诶跟最近自己的状况好像有点符合的话，我们可以继续往下听。可你听了你觉得诶完全没有感应的话，这个选项可能就不是要给你的讯息，就建议你看别的选项哦。好，那接下来我们来看哈，十一月份工作感情运势，还有你需要的讯息跟指引。我们把抽到的牌卡一次展开。好，我们抽到的是 n i g h of Wands。 the Hierophant, Six of Cups, Knight of Swords, Handman, Seven Wands 지분 지식도 느끼하우 Art A fresh new way of living emerges 誓い合う自由は私の聖なる権利 嗯，诶，选三号的朋友，我不知道有在工作上面哦。有部分的朋友想要做一些比较是帮助他人、指导他人、领导他人，好让别人的人生生活过得更好的，嗯，工作，好像老师啊、占卜师啊。 好，像我们这种哎，塔罗解读的工作啊，嗯，或者是说跟一些灵性成长相关的工作，啊，或社工啊，好，义工啊，呃，关怀他人的工作，哈，感应到是可能有选三号的朋友部分的人有想要做这样的工作，呃，或者是说你现在在呃面对一个新的目标，你现在在一个准备的阶段，一直在累积。 好，也许是创业，也许是副业，哈，就是说你可能现在在累积，呃，你之后未来想要走的这条路的前置作业阶段，好，那如果你是没有想要换工作、创业，没有想要做副业，什么都没有，你就是在一般的公司里面的话，呃，感应到的是，选三号的朋友现在可能在准备或酝酿一些东西，你希望哈，等你准备好、酝酿好以后。 有点那种让人家很 surprise，他们都没有想到你会有这样的一个表现，就是你在计划、你在规划，哈，想让人家吓一跳，想要让别人对你刮目相看的那种感觉，嗯。然后 the hierophant 的话呢，代表可能十一月你会在职场上面。 有那种长官啊，或上司啊、前辈啊，对你非常的照顾，或者是说这个工作环境会跟现在差很多。就是我们刚刚看到那个验证牌是啊 t e m p Cups 的逆位，基本上人际关系上面可能会有一些问题。可是出现的 Hierophant 呢，基本上就是有那种呃长官，可是他是能够很谅解你，也很能理解你的状况，或者是说同理心好的这样的长官或同事在身边。 然后这个 Six of Cups 的话，代表你以前过往的一些好成绩、好人缘，啊，可能是以前的公司的也有可能哦，就是这些你曾经付出的表现或者是善意，在十一月的时候可能会回来，会帮助你。好，也许是诶受到以前公司的同事的邀约，哈，或者是以前公司或以前工作的时候认识的人的邀约，诶觉得。 你做事很踏实，你工作表现非常的好，很值得信赖哈。可能诶，最近就会来邀约你，或者是帮你举荐，或者是实际上来跟你签约什么的哈，帮助你现在在公司里面的一个业绩等等的哈。或者说你在办一个活动，你要做一个呃 project，你可能需要跟别的公司合作的时候，诶，就有人帮你牵线，你谈事情就可以很顺利。好，有这样的感觉，嗯。 工作上面，我觉得是，嗯，有些人可能是在准备酝酿，好，有些人是想要做一些，哎，帮助别人的事情，领导他人的事情，给予别人善的、好的影响的工作。那感情的部分呢？我们来看一下，哈，感情的部分我们抽到的是 Knight of Swords t Hangman，还有啊 Seven Wands 啊，基本上可能。 哎，刚刚讲到那个人际关系 Knight of Swords 逆位哈，就是可能事情进展的不顺利呀，然后情感的交流有阻塞啊，可能在感情的部分，有些朋友在十一月哈，就如果你刚刚的验证牌是这样的状况的话，这一种不舒服的感觉稍微可能还会停留一下下。如果你是刚刚讲到那些状况的人的话。 可能会有一些人因为这些状况造成你可能，嗯，有点茶不思饭不想，哈，就是可能有一些人还会失眠哈，睡不好，会进入那种一直去钻、一直去钻，会比较负面的一个状况，哈。那我们抽到后面这个 Hangman 跟这个 Seven Wands，其实我觉得都是还蛮好的牌耶，因为其实 Hangman 它其实就是一种。 我要迎接一个我理想或我真的想要的一个状况关系的话，在那之前，我可能要先忍耐一下下，甚至可能会有些人觉得牺牲哈，或者是说你得换一个想法，你得换一个看法，你得换一个视点哈，去看待这个关系，或者是去改变你的做法等等的哈。在前面，我觉得是有一种调整自己做法的一个状况，或者是说。 重新去思考我自己要的是什么样的感情，好，因为我们这边有抽到几分激情都木有，跟自己，哈，跟自己，它其实是卡卡米，哈镜子，你就可以想象，你看站在一个镜子，好，你站在一个非常大，然后也很有重量，很漂亮的一个全身镜的前面，你看着自己，你没有地方可以躲。 你得真正面对自己，我到底要的是什么？看到你真的想要的东西的时候，你可能会觉得，哎，也许会有一点点难以马上得到，或者马上得到改变。好，也许你有你自己喜欢的地方，有你自己觉得需要改变的地方，你需要先做看的这个动作，先去察觉、自我觉察这个动作，你需要去做。做完以后，你可以试着慢慢的去调整。其实你的内心知道。 呃，在情感上面，你应该做什么样的改变？你应该做什么样的调整？这改变不一定啊，是那种你要改你哪里不好，你要改你哪里的缺点。当然，有可能有些人是这样，那有些不是，有些是真的。你面对了自己，你发现有些东西就对你而言就是需要，就是你必须的，你没有办法，呃，当做自己不需要。所以，当你去面对你自己内心的，嗯。 真正渴望的时候，你可能就会开始去调整，你就会知道，哎，有些东西是我可以让，有些东西是我必须要掌握的。你要让自己站起来的感觉。然后呢，我们有这个 art，啊，其实它就是呃 temperance 的意思哈。你必须要用一个你自己能够接受的方式，让情感在你内心是能够流通的状况。嗯，我感应到的就是，不是你要一直去。 打压自己，你必须要去看你真正内心想要的是什么，然后去跟对方表达，或者是至少你要说出你心里面真正的想法。嗯，因为我觉得看到这个 Knight of Swords，他就是坐在床上啊，然后掩面哭泣啊，有很多苦啊，有很多不舒服，可是又不知道该怎么表达。我们有抽到这个哈，自由是我的神圣的权利，好。 他说：“我可以自由的去拥有所有美好的想法，我要从过去的那些不好的束缚中解脱，真正的自由。这一次，我是真的能够成为真正的自己。我看到这个的时候，我就会觉得，选择三号的朋友，可能是你一直以来啊，都是有一点点在扮演一个对方喜欢的，或者是嗯，你觉得这样比较讨人喜欢的自己。” 然后现在我觉得是到了一个你需要去改变做法、改变想法的一个时期。然后你当你去面对真正的自己，好，你真的去看自己要的是什么，真正的你是什么样子，什么东西是你没有办法退让，你真的去看了以后。 你真的去了解自己以后，说出你真正的渴望，或说出你真正的想要。你有自由思考的能力，你有为自己 fight 的权利。然后呢，最后我们抽到这个 seven ones，它是站在一个优势的位置，代表什么？就是说，你现在的感情状况是你有一个很喜欢的人的话，你发掘自己的魅力以后，你可以勇敢的用自己的。 特色，你可以用你专属的魅力去靠近对方，而这个专属于你的魅力，对于对方来讲，其实也是一个很吸引的元素。也许他的身边有一些别的人对他有兴趣，可是你是可以让他一眼就看到你的存在。 那如果是赢在关系里面的话，当你说出你自己的想要，或者展现真的属于你的魅力，当你不再去扮演一个小媳妇，或者是扮演你以为会受人家喜欢的一个样貌，而是真正做自己以后，我觉得反而是这样可以吸引到对方，他会更想靠近你。有这样的感觉，就是要做自己。我觉得就是你要真的去，你要从过去的一种。 我不知道，我感应到可能是有一些朋友在过去的感情经验中，也许哈，嗯，你被说过一些，呃，你整个听进心里的话，好，就是有一些可能过去的交往对象，或者是你现在这个对象哈，可能曾经说了一些话，我觉得重击你了，然后你把这个事情很。 就你很走心了，你把这件事情放在心里面，你会觉得为了要避免对方说的那件事情，你有点在扮演一个不是真正的自己。嗯，那十一月的话呢，是你可以去做一个调整，你需要去勇敢的跨越这一块，你要改变你的想法，你要面对真正的自己。 有时候对方说的那件事情，如果有机会的话，也许你可以去跟对方确认一下，当初对方讲这句话是什么样的意思，他想要表达的到底是不是这样？因为我觉得感应到可能是有一些，呃，说者无意，听者有意的感觉。 对方可能说这句话，可能是当时就是一时想到什么就随便说了。可是这件事情却影响了你很深很深。那现在来到了一个需要去融合、去综合一下，我觉得有点就是，嗯，太过了，就你太过在意了，有点过头了。把过去的一些伤啊，或者是一些东西，你看得太重了。现在可能需要综合一下，回到中间值一点，然后你去面对自己。 去看一下自己真正想要的感情，你想要的模式是什么？来做一个调整，然后展现出真正的自己，我觉得会对你比较好一些，也比较适合你。嗯。 因为我们抽到这个啊，有一个新的生活的模式方式，你会迎接这样的一个状况哈，所以可能有些人是感情，有些人可能是工作哈。当然有人可能是两者哈。就我觉得十一月的话，你你可以换一个心境，换一个心情，迎接一个新的开始，或者是说用新的方式去经营呃既有的关系，那当然也有可能是。 呃，是新的对象也有可能哈，因为我看到哈，还有这一张哈，开耶尔它其实就是互相的承诺哈，其实这跟结婚啊、签约呀都蛮有关系的，所以我觉得新的开始哈，换工作啊，或者是进入婚姻关系呀，就是签合约的这个的几率也蛮高的。可是，在那之前哈，感情的部分我就是。 呃，想要跟选三号朋友讲哈，就真的是不要太过的折磨自己，然后压抑自己。你需要的是成为一个自由的自己。好，这自由的话指的是心情上面的哈。也许你真的曾经被伤过，所以你现在非常的小心翼翼，很谨慎，就觉得很怕动辄其咎的感觉哈。 那这个状况其实是要做一个改变，哈，要换一个想法，哈。其实你是可以站在呃比较高处、比较优势的一个呃地方，哈，由你来选择，好，或者是说你有竞争的对手，你也是可以打赢他们的，哈。你可以让你的对象，哎，一眼就看到你的存在，嗯，就是要展现自我的感觉，然后不要忘记你。 要真正做自己的话，你就必须要从过去的那些你自己暗示自己的东西解脱啊。比如说，过去的一些负面的回忆经验，你一直把它放在心里面，就很像有点像在诅咒自己啊。就是我一定是因为我哪里不好，我哪里不怎么样，所以一切不好的。 结果都是因为我自己造成的，像这种呃负的循环的东西，呃，宇宙讯息告诉你，你要从那个地方解脱，你要从那个地方走出来，如此一来，你才能够成为真正的自己，嗯，而你成为真正的自己，你面对的这个真正的自己，看到了真正的自己，你将会迎接一个新的生活的一个模式，而这个生活的模式，我觉得是可以让你的心里带来很多的平稳平静。 呃，融合的感觉，对啊，然后有些人应该就是会进入有些签约的东西，然后可能新的公司一种需要承诺的关系。当然，我觉得你对你自己也有可能，嗯，比如说我决定我要好好的善待我自己，我要好好的爱我自己，我要成为我最大的。 支持者，哈，也有可能是这样的感觉，就是不要虐待自己，哈，我感觉到就是你不要去折磨自己，然后活得很防备，活的就是小心翼翼，不要把自己关在一个没有光亮、只有黑暗，然后又小的牢笼里面。嗯，你需要展翅高飞，十一月，好，展翅高飞，你会迎接一个新的生活模式。 啊，transformation，你会转型，你会改变，你会迎接阳光。嗯，感觉到是这样。哦，对啊，其实我觉得看整体工作，我觉得也很好啊。嗯，也许选三号朋友哈，你是一个很纤细敏感的人，然后你的想法其实也是比较，也许是跟你身边的人有稍微不一样的地方。你很，你很会过度的哈检讨自己。 希望自己是能够给给予别人好的影响，所以你把自己逼得有点紧，就你的个性上面，哈，可能会 push 自己太多。好，希望自己是一个很善良的人，希望可以帮助别人。可是当你身边的人跟你不一样的时候，你可能就会非常容易受伤，而且会非常的容易疑惑。好，为什么只有我自己是这样？哎，为什么那些人都没有感觉？就他们做的事情为什么是这么的，在你心里觉得怪？ 好，这么的不好，好，可能你会有这样的想法。可是进入十一月，我们我们会进入到一个融合，好，你会把自己从一个比较紧逼自己、push 自己的状况，拉到一个比较中间值。好，你对别人的想法也可以稍微谅解，或者是稍微理解别人。 好跟别人能够好好的相处以外，然后在人际关系上面，我觉得哎，工作上面是跟人相处的非常好。然后你的努力啊，你以前的付出啊，你的认真啊，大家都看得到。好，会有一些善的、好的缘分回来你的身边。感情上面也是哈，别稍微不要那么 push 自己，然后稍微把这些嗯装扮呐，或者是压抑呀拿掉，做真正的自己以后。 你反而拿到了那个选择权，你反而站在了优势。我觉得你会接收到上天给你的礼物。哎，你看，我们有抽到这个 gifts 哈，还有 receiving 哈，接受哈，美梦啊 dreaming 啊 dreams 哈，就是我觉得有那种美梦成真的这种感觉。那以上就是我为选三号的朋友们做的解读。 如果你喜欢我的解读，欢迎订阅我的频道，按赞、分享、留言，开启小铃铛。我们下次再见，拜拜。